hey guys welcome back to another game play video तो गाइस कैसे हो आप सब लोग तो गाइस आज का जो हमारा गेम है ना वो काफ़ी हाइपर एंड हाई क्वालिटी का है गाइस आज हम चलाने वाले हैं हमारी प्यारी थार जी हाँ गाइस आज हम ऑफ करने वाले हैं फोर एक्स फोर थार को तो गैस आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी और इस गेम को आप अगर खेलना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जाकर जल्दी से डाउनलोड कीजिए और खेलिए तो गैस चलिए इसको हम जल्दी से ऑफ करते हैं और ऊँचे ऊँचे पहाड़ों पर चलाते हैं वैसे तो मैंने बहुत सारे गेम इसमें खेल लिए लेकिन सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए तो गाइस फ्रैक्चर से कर दिए वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब तो चलिए शुरू करते हैं इसको जल्दी से तो सबसे पहले मैंने इसके जो अंदर का साउंड है उसको बंद कर दिया क्योंकि थोड़ा कॉपरेट के का इशू हो जाता है इसलिए तो सबसे पहले करते हैं इसको प्ले ये हमने कर दिया यहाँ से इसको प्ले और ये देखिए इसका लुक क्या लग रही है यार हमारी थार और गाइस ये इतनी स्मूथ चलती है ना इसको चलाने में बहुत ही मज़ा आता है वैसे तो ये थार पूरी तरह से लग नहीं रही लेकिन थार के जैसे ही है तो गाइस इसमें से मैं लेता हूँ पार्किंग नहीं नहीं हमारे लेवल पहले से खुले हुए हैं तो इसमें से मैं ले लेता हूँ कम से कम सातवा लेवल और गाइस सातवां लेवल हम खेलते हैं तो पेश है आपके सामने हमारी प्यारी थार तो चलिए ये कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ दिख रहा है वापस ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार गेमिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गेमिंग वाले को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी ऐसे चल भाई चल चल चल यार थोड़ा रुक रुक रुक रुक दो मिनट हो हाँ, दो मिनट वापस बैक थोड़ा साउंड प्ले कर देते हैं सुनाई नहीं दे रहा ठीक से क्योंकि ऑफ होती है ना तो साउंड थोड़ा चाहिए अंदर तो यहाँ से मैं इसको साउंड को थोड़ा ऑन कर देता हूँ चलिए प्ले ये कैरियर मोड सातवा लेवल चलिए भाई मज़ा आएगा अभी फटाक कर दीजिए वीडियो को लाइक आगे आगे हमारी गाड़ी आगे आगे आगे चल भाई वैसे तो मैं स्टेयरिंग रखूँगा चल ओ गैस क्या लग रही है क्या चल रही है भाई ओ, चल चल भाई चल नाइस नाइस नाइस क्या गेम है यार कुछ चल चल चल चल चल चल भाई चल बहुत मज़ा आ रहा है गाइस बहुत मज़ा आ रहा है इतनी स्मूथ चल रही है ना नाइस नाइस गेम नाइस इसको फाइव रेटिंग पूरी मिलनी चाहिए वो थोड़ा देख देख देख देख देख देख देख बैक चल चल चल भाई चल चल चल ये पता नहीं ये राउंड राउंड क्या आ जाता है इस इसके ऊपर हमेशा आता है चल भाई चल चल चल चल नाइस गुड चल चल चल चल चल चल भाई चल चल चल चल चल चल चल चल चल यहाँ पर हमने इसको पार कर दिया ये लेवल कंप्लीट हम जीत चुके हैं तो इसके बाद एक और राउंड हो जाए क्यों ना ये देखिए कॉइन कलेक्ट छः सौ लेवल रिवार्ड तेईस सौ टोटल कॉइन पच्चीस हजार छः सौ बहुत अच्छी लेवल कंप्लीट कॉन्ग्रेचुलेसन चलिए नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल भी खेल लेते हैं चल भाई चल चल चल नाइस नाइस आगे हमारी वापिस था objective a civilians crash there car on the road side कहाँ पे जाना है ऐसे ही घुमा रहा था गाड़ी हमें इधर ही जाना है वो दोनों गाड़ियाँ तो ऐसे ही खड़ी थी वहाँ पे चल भाई चल चल चल नाइस नाइस नाइस क्या लग रही यार नाइस अरे अरे यार इधर इधर इधर इधर इधर चल चल चल चल चल चल भाई चल नाइस नाइस हाँ nice left right right right right चल चल चल चल चल भाई चल चल नाइस है नाइस वो देखो रास्ते में एक एक और कार खड़ी है इसको लगता है लेके जाना है चलो चलिए हमने इसको पिटा दिया अंदर चलेगा चलेगा कोई बात नहीं ये बोल रहा है कि लो लोसिंग एरिया आगे मतलब कि नुकसानदायक रास्ता है आगे तो हम भी पूरी सावधानी से जाएंगे और गाइस ये तो हमारी थार है इसको क्या हो सकता है थार तो कहीं पर भी चला सकते हैं चलिए जान ले जान ले जाने जान चल चल बाइक चल चल ओ तो चला ली इसको इस पर हाओ nice good good good good चल चल चल बाइक चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल जल्दी से लेवल कम्प्लीट करके कर देते हैं इसको भी क्या क्या मज़ा आ रहा है यार गाइस चलाने में चल चल चल चल चल चलो चलो सलाम लेना पड़ता है सारे लोगों चल तो गाइस क्या जा रहा है वापस हम जीत चुके हैं लेवल कंप्लीट गाइस कैसा लगा आपको ये गेम गेम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अच्छा लगा तो फ्लाइक प्लीज़ कर देना छोटा सा लाइक और चैनल जो लोगों ने सब्सक्राइब मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई ना तो यार लाइक मारो कर दो यार तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे कर दो अब अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ मैरी गो राउंड खेलो या फिर टीपी टीपी टैप मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए